Urtebeteko eskuz eskuko lanaren ostean, ekainaren sortzian, irribarre erraldoi bat marraztu genuen Durango eta Iruña artean, eunda berroi eta marmila herritarrek. Jende zorion sua, herri libre batean. Herri bat garela, erabakitzeko eskubidea dugula eta herritarron garaia dela ardatzartuta. Eundo geita iru kilometro horiek, desberdinen arteko topaleku bihurtu ziren. Ekin bide herritarra, baikorra, eraginkorra, eta batez ere denon artean egindakoa bihurtu zen gizakatea. Ondoren, udan zehar, gure asmoak, itxaropenak eta erabakimena herri zerri osatu dugun horri zurian jaso eta hiru garai marrastu ditugu etorkizunari begira. Bat, aldarrikapena ehundu, edukiontzia. Bi, adostu, edukia. Hiru, gauzatu, erabakia. Erabakiaren aldeko Europa rolatuaren baitan gabiltza dantzan. Herriekin bideak Katalunia erabakiaren atarira eraman du. Eta Eskozia, demokraziaren hiriburu bihurtu da Europan. Erabaki hori posible izan dadin, desberdinen arteko elkarlanean sakondu behar dugu gurean. Herri borondatea elkartu, erabakia eundu. Gure esku dago, dinamika bat baino gehiago, jarrera bat baita. Gure etorkizuna gure esku dagoela jakinik, herritarrok hartzen dugun jarrera. egingo dugu hori. Herrialde herrialde, ekainaren hogeian, hiriburuetan hautetxontzi erraldoiak osatuko ditugu. Hautetxontzi erraldoi hoiek norbere atxikimendu pertsonala gelkarri josiz osatuko ditugu. Eta horretarako oialzatiak erabiliko ditugu. Erabakitzeko eskubidearen aldeko sarea josi genuen iaz. Aurten, horretan sakonduko dugu. Desberdinen arteko konfiantza eremuak sortuz, bakoitzaren ideiak josiz eta topaleku bilakatuz oialak izango dira gure atxikimendu beraz. Oial unitate bakoitzean, hogei lagun atxikiko dira. Norbere oial zatia izango dugu, eta nahi dugun amarrastu edo idatzeko dugu bertan. Atxikitzerakoan, gure oial zatia pertsonalizatzeaz gain, euro bat ordaindu eta saretu txartela beteko dugu. Amasei urtetik berakoek, oial zatia amarrastu eta euro ordaindu ondoren, ez dute saretu txartela bete beharrik izango. Internetez ere eman ahal izango dugu gure atxikimendua, ekainaren hogeiko haute txontzian gure oial zatia egon dadin. Gainera, orain arte iritsi ezkaren jendearen gana iristeko, tutorearen figura ere sortuko dugu. Horrela, herriko futbol taldeko kide batek, bere talde guztia atxikitzeko ardura izango du. Edo enpresako langileak bere lankideak animatuko ditu. Edo eskolako irakasle batek, beste irakasleak dinamikaren baitan urte osoan zehar zenbait ekintza egingo ditugu. Denak ere, desberdinen arteko elkarlena josiz, erabakia euntzeko asmoz. Apirilaren hogeita bosta, euntze eguna. Apirilaren hogeita bosta, herriz herri eta uzo zauzo, ordura arte bildutako oialzatiak josteko eguna izango da. Nork bere modura josteko tarte hartu, eta oialen bueltan elkartuko gara. Ekainaren hogeia, urte osoan herri zerri eundu dugun sare horren joste eguna izango da. Herri Herrialde alde borundate desberdinen batura hori eraikiko dugu. Autetxontzi erraldoiak eraikiko ditugu, eta horiek etorkizun hurbilean gure borondatea eta erabakia libreki azaltzeko aukera emango digute. Denon topaleku izan diren autetxontziak, herri honetako txoko guztietara eramango ditugu. Eta hau da, atxeden hartzeko ez ezik, eragiten jarraitzeko ere erabiliko dugu. herri borondatearen jostuna gara, ezina egina bilakatuko dugu. Eta ez dagoen lekuan, bai jarriko. Eskeren ordez, goazen, eta bainak, baratzean. Zalantzan dagoenarekin, kafe tertulia gozoak egingo ditugu. Eta bizilagunari timbrea jo, eta aurrez ireki gabeko elkarrezketa bideak irekiko ditugu. Bakoitzan ondik atozen kontuan hartuz. Edonora goazela ere, elkarrekin joan behar baitugu eta besteari eman dezakeena baino gehiago eskatu gabe. Erabakitzea da normalena. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu. Herritarron garaia da. Erabakia demokrazia. Jostuna gara. Erabakia euntzen.